Hoi lithoi. Top samion cae psamos lithos esti tribeis. Ho lithos meros esti tes petras. He acone, chalix, marmaros, lithoi eisin adiafaneis. Ho magneetes proselcei ton sideron. Lithoi timoioi litharia estin diafanei hos leucos ho adamas erythros lucnites quanea sanferos, chlora smaragdos kai stilbusi e gegonio menoi e hoi margaritai en concais auxanuntai ta coralia en thalasse hos dendria to e electron parate i malistan en the burusia su legetai ho hualos crustallo homo iosestin